Fim e começo. Wisława Zimborska. Depois de cada guerra, alguém tem que fazer a faxina, colocar uma certa ordem que afinal não se faz sozinha. Alguém tem que jogar um entulho para o lado da estrada, para que possam passar os carros carregando os corpos. Alguém tem que se atolar no lodo e nas cinzas, em molas de sofás, em cacos de vidro e em trapos ensanguentados. Alguém tem que arrastar a viga para apoiar a parede, pôr a porta nos caixilhos e vidraçar a janela. A cena não rende foto e leva anos, e todas as câmeras já debandaram para outra guerra. As pontes têm que ser refeitas, e também as estações. De tanto arregaçá-las, as mangas ficarão em farrapos. Alguém de vassoura na mão ainda recorda como foi. Alguém escuta meneando a cabeça que se safou, mas ao redor já começaram a rondar os que acham tudo muito chato às vezes, alguém desenterra de sob um arbusto velhos argumentos enferrujados e os arrasta para o lixão. Os que sabiam o que aqui se passou devem dar lugar àqueles que pouco sabem, ou menos que pouco, e por fim nada mais que nada. Na relva que cobriu as causas e os efeitos, alguém deve se deitar, com o um capim entre os dentes e namorar as nuvens.